ya anak bocang udah mau punya oh, mohon-mohon lain memang aya anak mau mau kerulinya anaknya aya bocang lewat cek anak maumah itu aya yang bocah tewak si bocang nah cara rapaiumaang ah, puch udahcingberi ah, udah bocatari aya pagor bluus tekana paggara awi. mmtunya gos ises pebohan kali kene mms hmm. o is na tenangs man keluar na malah dit mau nya ba di <laughs> jadi buat ba betul naga kolong dikal ku maunya <laughs> anu anu keganmu mau tawe siku anu tipe ting dinu poek ah, naon dinu poek pandu dila kampung ngajeng bakre jengguuhh naon itu e jelma ti jelma si na soakrabek kalm wih sesimana din segitu ti a ah, lin eh, ceng ari nga a mallin udin paduli a <laughs> ceng <laughs> Natu ay kejebur teh jalan mati kejebur, awan wani nulungan awan jago ngojay. <laughs> Itu tulungan, itu tulungan. awan bisa Ayah aki-aki saurang gajeleng, kerawak, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, alungan tambang, di alungan ku tambang, tewak, naik karena Kaluhur ka bawah eh, eta kabeh pada muji ke aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki majiwa pahlawan. Lamun teu aki macilaka. pc dipanujuk itu dipalottet kalau ah, saat tadinkan <laughs> duluuhge dongeng ah, tapi tukang kupa tahu <laughs> tukgang kupa tahu siciker muah piring eh, piring Banaranon eh, lawan lawan be beres rumah dikebut-kebut kereta ah. api ngaliwat ruas atau temas sinis sugante ya tanda bahaya di rem truk begitu urang nolong ayah naon mang daya naon kantun bumbu na <laughs> goblok siapa mana maksudnya mana nek baris ke kan, satu anu teu sieun pamajikan baris negeri oh, oh. panaya dikumpulkan dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh hmm. kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkan di lapang cek bapak lurah teh uhuh resepbung dongeng mahnya dongeng gitu aya Jawara 28 pas makanuhan setahun-tahun gua jago kira-kiramah ke benean pisan mutas jamatanrek mundur gengsi buat samprok ke tengah-tengah Oh sepetnya buat bedo bisa orang nya Taetanya <laughs> mening sigasi Abun awasnya Ka itu ka dia membawa panto mobil kebatulikan maning juga liurnya itu ka dia mauwa panto mobil naon gunanautima hmm. A mau panto nga aja buka kacahati <laughs> <laughs> obatan turun cek dokter iya naon sih jarang siri kenal panasaran naik ta dokter <laughs> barang guys nepi dina tungtung dah tulisan ah. tak iya tungtung tiang listrik teh goblok <laughs> sudah teh penting ayah deh dong yang belok mah dokter eh tengah puting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering iya serang dokter mohon, ayeuna ye adi bari nyungkeun tulung dok kunaon babaturan abi nu jeung ngalereskeun bohlam ka setrum Ayo dokter te, atuh mana udah cicing atuh har apa namanya mau bohlam <laughs> ini adalah pernah ya sare itu iya apa namanya mau bohlam <laughs> eh itu ayah di sare anu gitu datang ke dokter jiwa euy pada nyungkeun tulung cenah dok abi teh gaduh dulur sok rasaan teu normal yeah. tenormal teu normalna kumaha kucek-kucek tai ku kokon nyaho itu layak happy sih ame itu laki kita bego lalaki ini belagu main jorok yuk hayu darah ku kucek tai ku lengan <laughs> ah kayaknya udah saatnya kita main jorok sih. Kan jeleng kan mencubluk. <laughs> Ya, kita malah ini jorok gue. Kenapa ini? Apaan main jorok? Lu siapa belagu? Udah sama kabogoh ditonyok kira-kira tuh. udah <laughs> oh, menjadi mayat lagu pemajikan bohong ayagara malam minggu cag bulan kepedduaan hmm. ceregkeg cewT lakinan nanya sayang yuk ceT udah di pada gini kita nyanyi dong boleh-boleh waktu ma malam minggu cara rekala luar Saya tak goblok lainnya nyikit gitu, atau udah mesra. <laughs> Dia kau yang lagu nanti love story. Oh ya celegung. Romi tadi. <laughs> Monor jam, monor jam. Oh. oh iya. <laughs> nah. lampu cedem remang-remang di jero kamar nah. pakai simut eh lagu mohon gentol gentol. Cek yang nanti mantau sia. Suri aing deketan ku sia. Tekan sia materai. Dia semet dia aja ya enggak ya. iya. di atas baterai kita ribu teken lain-lain malam minggu aduh dah eta mah pandetan bogohan teh kudu api teh eta hmm. celetot nyiwit ieu ya malas itu malas darah keuheum meureun ciwit ku gegep <laughs> kinete nyeri koplok a politik na siapa mo kurang ajar ay ngigulo na lo siya ay ger tanami why ta malamingo yung ambulan yung hansip ngariwong ah uh, alat-alat tukar itu banyak ta hadirin sekalian itulah acil bimbang bimbang yang telah menyanyikan fatwa pujastuti walah pujanga lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam, Aduh. pendengar, Eish. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar bahula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, saha itu SMS wayah kieu. keboga pikiran. Aduh. Eh, para pendengar, saya lagi dahar bubur bubur yang nikmat sebandung hmm bubur cucum paling enak hmm. Suwer. di mana alamatnya Sep? di tadi, ada pun rumah sakit Muhammadiyah bukan Banteng jalan apa deh Banteng saya jalan Banteng Ayo tulisan bubur jujum bubur jujum hmm. kekuatan rasa lagi juga bantengnya kokok hmm. Suwer. Jung tahan lama atau bubur eh lemah perjalanan tadi ke Surabaya mau bubur etak tuh tuh asem nyaan hmm kan weak di dahar walung kan ya asal radio balela iklan teh lain produk dahar ini martabak Aceh bubur anu panggilan sabunnya, bubur cucu di bagung mulai dua bubur cucu makin kerupuk makin emping 1000 mangkok aya aya nu bin hmm. ayaah anu nujungi dan hmm. cita-citana keku hayang nyoco sirah nongnoong ku sanggung makanin noong tatanganak galak <laughs> nongnoong paratik haep Hmm. ndaba lama lagu telah lagu panjangnya hmm. mau benernya Wah beok kemana pikirkira laguna potong bebek angsa masa dikuali hmm, kayak kurang yang ayaah keterangan tentang kualina potong bebek angsa masa dikuali yang terbuat dari tembaga baggaan harganya 750.000 capek kalau kontak kalau kreditkah Nona minta dansa, Allah. dansa empat kali dua sama dengan delapan. Delapan. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala, ya. labu udah bingung, bingung mendorong nak ke mana. <laughs> Ayah kok, lagu lebih kayak gitu. di Korea. Ya, mau di Koreaan lagu teh, mata kekumaha tik tik tik bunyi hujan di atas genteng oh. buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz naik kereta api jazz jazz jazz. Lain atau kamu wae. Eta saya so, ingat ayah budak letik naik. <laughs> ketinggalan budak letik kenaik naik kok. Ya. Budak lalaki. Ya. kenaik naik katang jamu meureun. ri tetawa ngasudak bingung te datang kadunya jelemak hmm. taratt perang turun cenya kalap aya kasyawa ayaki-aki serangan bermacu Wah coko aki-aknya hmm. kiri dibawa aki-uhtah <laughs> etak atau hun pisan ditimmbang aki-akiki ter nyeri <laughs> heheham na aduh suku na buluanis nunggunya Allah mainep su inget main ba u sedih orang mislilah orang teka Brazil kok ahpang paranya baruuh arah yakin gitu si Leonardo atau sok ayo papang itu nih kau orang mending gabru Kang Edi di oh, mana pakai jengkang Kang Edi omong si Maradona amanya dan ya Maradona mengaran aslinya melin Maradona kok disebut nama non siapa poin nama Maradona terus disebut non aduh lamun ningali orang teh mending gabru kan Cep ka orang teh di mana wae atuh yang terus saya abah itu eh ya ramana nama joko pencak <laughs> si pele nu karunya mai eta enak muskolot pan ge donatuan dibung rapat hmm. ah. ngabang-bang akun kalaubalooba anak hmm. Waduh cek marmot dewek sekali anakakan tenyon pikir kedalapan pi salapan Waduh oraangtung ora sekaligar anaking pikan kayak tilupuluh Hmm. Waduh ce tuh anak kurang 100 terus nga lihat ke mau kuma sekarang mau nangtung lalama anak tem hiji tapi caratetnya jiji ge mau ke hmm. grup orai marabok rabok baru baru orai ya yeah. orai di biasa di baru rumah hmm. marabok kurjung marabok itu ayah nuji orai di rumah tangga hmm. ngilu mabok gus mabok tarik berbalik ke imah hmm. jerik rawah riwi kunaon teh eh, majikan naik pae hmm. majikan naik pae tinggal di gara-gara dibawa ke mana mabok dah mana tuh tinggal di juru duka ruan tuan di Arab duka ti Mesir duka ti India ta aing ngaran anak nate sahanya lah kemudian orang mah Udin gitunya kudu ta eta oh, oh eta mah eta mah lain kuna naon ditanya ku guruna iya iya pertanyaan eh, sejarah oh hey eh, Udin Cikuruna siapa yang menandatangani naskah Linggarjati yang zaman ba u anu di lemmur di lembur Ka Jakarta tupak bussku kelilinganun Allah itu bisa ngomongukumaha nah kebenaran pisisanpankurlingan di jalan diponegoro orang Jawa uruun ya diponegoro berti turun mutertik orang <laughs> Padang Imam Bonjol berhenti Iya <laughs> terus ke kebayran ya Eh, dari dongeng karena dongeng at aku maha hmm. dongeng mah lamatetenya dongeng taklah ada lagi dongeng lagi tapi <laughs> ayaang dongeng anuek jeruk kur maluek Curug Allah cuma di baru aduh ta inget dongnya aki-akki Di bemoo nuutan lenggut Harpun Harpun Awetapon ibu-ibu anuan aki-ki lenggut lenggut nuutan bemojelik karena lomangnya di jalanu bolong gejeliknta budakkleot aki-akki ti jongkplokte bahaya nga dongeng hmm, ampun uma dongeng saya ah, dongeng ha tabba ulama ayaah dongeng ce tahumah ingat mah dongengt kok anu mautjalurnya Ari anu tunggu berarti tiping ayam bean iya an Hai hmm. punyanya orang Negrota digro pan hidung terjadi kebanggaan anak negrotilan kepa unggul-unggul baing panhigroma hmm. itu bisa ce keduaung Bapak u Bapak urangklu eh, Bapakma itu ba orang wa lain bohong eh kemain baka temrang potongkah Katting kuain tulang nah hidung olah ataumah hebat Bapak urang Bapak orang maka jugak getih ngocor hidng siya gettikluat ka baing asup pat tepas bainrmacaaning asup bag hitutek aya di budak koboy in tiing ba sakit jantung pan jantungmu ngain nur waspan tukangyup ah, sombongsombong hmm. Wah saya anu ngusyup men jago di dunia kumal gitu u makaom langsung disanggut taklau kepan saya mau nomorhiji di duniangehebat hmm. ke dewe geleng-gelengpan punya Santona deban Syekh dalam Syekh gitu eh, kapungkur aya eh budak ditah hmm. sekolah hmm. efeknya kalau iniing bayaranjang Bapak namanya karena sekolahi mang Bapakawa budaknya be ja ujian sekolahunmuning di nanyala bener mana sekolah tehnya Pak ja itu bahasa kayaknya ah, ada gampil Pak kok lampu non dalam bangku debangni gampang tinggal makeimakkalapang anak-ak kalau bangunmuning tema amokk Hey, the woods. Senang mana teh dek school, gini ngang ngadon dengon demun. Ayo debal. Ayo balik. Gitu, eh. Tapi ayah dongeng ya, bulan. Ya pikiranan ya, ayah seorang jutawan, cenaknya boga anak tilu, lalaki. Hmm. Lalaki, tak. Ari Anu guaer Arianu hijjimahbau yanglah lelaki sama Bapak melangwe hari depan nah waktu anak-anak itu ngarorakner remaja sibaa waktu mau meninggal nge harta bapak bagi tilu mohon Bapak mautia harta bapak bagi tilu maning merunnan 200 jutaannya hmm. mangot bagi tilu wengus berpisah Ari anu Cikama jeng nuka dua bener-bener usaha ya Wah, usaha usaha usaha usaha tak anu. papangi sekian puluh tahun hmm. begitu papangi sekian puluh tahun dinya brek ngeriu ay anu paling letik menu bungsu jadi benghar benghar ari ieu dua jadi ripuh kumaha cenah lalapan PKG ka kieu ceuk nu panggedena Saya menang biaya tibanya cena usaha karena dagang saya modal karena dagang bubuahan ancur pinah karena dagang lauk ancur pin karena dagang ancur jadi saya sekian tahun teh sekian tahun pi sarwa saya muka percetakan sekian tahun ancur pinah orang karena dunia rekaman itu ancur sekian 10 tahun kita jadi kill hari mana jadi suksestik mata sayaeh Nah saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beungal. Ai saya karena teh cina karena mana mau baturannya hura-hura minum. Hmm. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum. Uh, minuman bir, minuman naon gitu. Ngapoe teh cina cenah. Hmm. Terus eta dalam waktu setahun gak duit teh beak. Beak atau dipakai ngonangan minum kabe kabeh. Ngeus cenah Terus jadi kumaha cenah? Eh, tukang Surabi urang aya naik kalurngka kalapa barang turun tenya tadiwa tukang Surabi <laughs> diriinyanya ke dagang Malik- Malik Surabikat tinggal bari eh, gegara bujur eh, ucapan bujur <laughs> balik keun Surabi turunta langsung di ke aduh era ah baik orang mah sok atuh cina tapi aduh itu si budak pun ngalah lahang iya orang macam kayak itu merek dagang lahang we oh atuh kia atuh supaya genahnya penganan eta curugna abus lah karena lahang arah cepel sok atuh barang bus karena lahang beda beda ya <laughs> manualia manualia sarua Jiji. Itu nama ada meweng Aduh. Aduh aja nih. Aduh dongeng aki-aki sebling. Itu dongeng aki sebling tapi itu kok. Eh, uh, atuh ayah kolot. Aki tuh istimewa pemajikan bernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak ngoro ada ayah kene. Masih punya birahi. Punya yuk ke di pipir eh pakai di sarung nah curug teh nya curug nih jadi dihabiskan karena botol tak deh itu bling eh budak orang ngintip nah orang nanti aki-aki teh barang ditinggal hei aki beja beja ya ke sebling sebling gitu jang sing karunya kaki ulah atau bisa beja beja eh udut udut atau udut udut ya <laughs> sikercing di walong <laughs> ke dewakantina <laughs> siuh kurang dongengeta donge kakus mau perlombaan bunga sedunia Oh kaktus tehnya lomba-bunga sirunya no lombakenang bunga bunga hmm. Dari Indonesia maju Bunga Melati dibawa. Waduh, keprok saya. Jepang mau Sakura, Sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. <coughs> Arab Nah, ulang dari itu mau oh, kembang. <laughs> Wah, si Eta jadi jauh porosot gue nih calonnya. Kaktus! Kaktus! <laughs> <laughs> Allah. Allah.